Olá! Hoje irei ensinar a como o aluno deve responder uma pergunta no Clickers. Primeiro, o aluno deve olhar para o projetor de imagens. Em seguida, aguardar a contagem regressiva. E então, ler a pergunta e as respectivas alternativas no projetor. Feito isso, o aluno deverá posicionar o cartão Clickers para si mesmo, escolhendo uma alternativa correta, e quando solicitado pelo professor, o aluno deverá virar o cartão Clickers para que ele seja escaneado. Caso a alternativa escolhida seja a letra A, então a letra A deverá estar posicionada no canto superior da folha, isto é, ao norte caso a alternativa escolhida seja a letra B, então a letra B deverá estar no canto superior. O mesmo se aplica à letra C e à letra D. Após ter o cartão escaneado pelo professor, o aluno poderá conferir se sua resposta foi reconhecida, checando se seu nome aparece no canto superior direito do projetor. É isso, muito obrigada!